manche Dinge ein bisschen anders. Statt zu fragen, warum, fragen wir lieber, warum nicht. Ну, переключил мне. Весь YouTube переключил. Эй!